tiga kali tiga kali kiriman kita kan jangan kayak jadi digratis sekali iya, iya. bahwa kami dari SMA Negeri Satu Ngapu ada guru pegawai dan anak-anak sekalian melalui wadah Palang Lemah Palang Merah Remaja Indonesia SMA Satu dengan melihat fenomena yang di provinsi Kedanang kita menjangkau satu begitu inilah wujud hasil melalui uh, eh, kata arti kami ini melalui benda yang kami sudutkan ini bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Lombok karena apapun alasannya dalam musibah tetap harus kita syukuri adalah keluar rencana Nusa dan bangsa wujud Pancasila bagi Ampera Tunaikan tugas suci tujuan PMI Di persada Bunda Pertiwi Untuk umat manusia di seluruh dunia PMI mengantarkan jasa Selamat sore kakak, selamat sore kakak, selamat sore

dan mau membantu setiap saudara-saudara kekasih kami yang berada di Lombok dapat meringankan setiap beban dari saudara-saudara kekasih kami yang berada di Lombok. Kami berdoa apapun demi kemanusiaan kemanusiaan tidak melihat besarannya Semua jenis orang, ada lagi. Oye, te ponen un